जितना आता है उतना लिख अबे जितना आता था उतना लिख दिया क्या इतनी जल्दी हाँ नाम रोल नंबर डेट सब लिख दिया